Baja el volumen, no que se te Vale, Alejo Campo me fui pa' ver si yo te olvidaba. Y mientras más me alejaba, más me acordaba de ti. Y mientras más me alejaba, más me acordaba de ti. Los pájaros tienen alas mi pensamiento. Dame el alma que te di, que pedirte no es ofensa, porque no quiero que te donde no hay correspondencia, de que no quiero que te vino subí subí, pa' ver si te devisaba. Como el pino era tan tierno, al verme llorar lloraba. Como el pino era tan tierno, al verme llorar lloraba. Nochecita, nochecita. y no va amaneciendo. Dame el alma que te di, que pedirte no es ofensa, porque no quiero que le falte nada. pasado, guitarra y vino, y quien le cante tonada. pasado, guitarra y vino, y quien le cante tonada. Dame el alma que te di, que pedirte no es ofensa porque no quiero que esté donde no hay correspondencia, porque no quiero que esté donde no hay correspondencia.